Me suda la polla lo que piensen de mí. Yo respeto las mentes y las dejo vivir. Yo también te entiendo, Pepe. La cagamos hace tiempo, pero ya ha pasado el tiempo y que corrígeme, yo también puedo corregirte. Hagamos el bien a Shell contra el puto system me arrepiento de nada Y aunque no les guste, esto es real y no pagamos con embustes Life is one for us y mal yo no lo recuerdo Aspiro objetivos escritos en los recovecos Yo quiero viajar y conocer el puto cielo Bajo propio sustento, elijo sentimiento por mi demonios que puedo Cuando me dejo me elevo Tengo el poder sobre yo Cuando yo elija me llevo Por mis demonios que puedo Cuando me dejo me elevo Tengo el poder sobre yo Cuando me elija me llevo a no ser tan negativo Son malas rachas, hermanito, La mente pues un cuchillo Nos buscamos el pan Ya no somos chiquillos Cuento con los que siempre están Incluso cuando no aviso He aprendido a no ser tan negativo Son malas rachas, hermanito La mente pues un cuchillo Nos buscamos el pan Ya no somos como chiquillo, cuento con los que siempre están, incluso cuando no Cada vez estoy más solo, no sé quién confiar Voy matando a esos fachantes que hablan de lealtad Pasan los años, muchos se fueron y no preguntan nada Por ahí dicen que son familia que conmigo están Cuando faltaba un plato comían y los voy a pasar Ni uno hora como estás, ya esa gente me da igual Ya cuento con pocos, no necesito más Juro de verdad Van conmigo hasta el final, no me dejarán Si me hace falta algo me lo darán No como esos mierdas, cuentan chistes nada más Te hacen un favor y se entera toda la ciudad Con gente así como me voy a juntar De nuestra banda ese no era ni nunca lo será Los que me rodean lo saben porque no te fiar Vivo tranquilo, apartado de esos mierdas <laughs> He aprendido a no ser tan negativo, son malas rachas, hermanito La mente pues un cuchillo, nos buscamos el pan Ya no somos chiquillos, cuento con los que siempre están Incluso cuando no aviso, he aprendido A no ser tan negativo son malas rachas, hermanito La mente pues un cuchillo, nos buscamos el pan Ya no somos chiquillos, cuento con los que siempre están Incluso cuando no aviso ah. no